Stimați reprezentanți ai uh, regiunii Flevoland, 24 februarie 2022 va rămâne în memoria mea personală și cred că a tuturor europenilor iubitori de libertate ca unul dintre cele mai întunecate momente din istoria Europei zilelor noastre. Agresiunea armată asupra Ucrainei urmată de valurile de mame cu copii în brațe sau de mână care au venit în România pentru a-și salva viața, sunt imagini greu de uitat. Noi, în Maramureș, știm să fim vecini buni și ne-am mobilizat încă din primele zile pentru a-i ajuta pe ucrainenii care au venit pe pământ românesc. Le-am deschis casele noastre, i-am transportat cu mașinile noastre, le-am pus pe masă mâncarea noastră și am primit cu toată dragostea. Întreaga comunitate a județului nostru a, re a reacționat imediat și fiecare cetățean a dat o mână de ajutor pentru a veni în sprijinul ucrainienilor. Punctul de trecere a frontierei de la Sighetul Marmației a devenit un centru de solidaritate unde am reușit ca împreună autorități publice locale, societate civilă, voluntari să răspundem nevoilor refugiaților. Mare parte mame cu copii, cu experiențe și povești impresionante. Am înțeles că este necesar să organizăm centre logistice pentru colectarea donațiilor și să ne asigurăm că ajutorul este organizat și oferit acolo unde este cea mai mare nevoie. Am descoperit că solidaritatea este o nouă modalitate de a coopera la nivel internațional și nu am fost sing singuri uh, în eforturile noastre. Ni s-au alăturat regiuni înfrățite, parteneri internaționali din sfera publică și privată care ne-au, ne-au încredințat cu cea mai mare încredere pentru a gestiona ajutorul oferit de ei spre cei în nevoie din țara vecină. Suntem uh, recunoscători că prin susținerea acestora și a dumneavoastră am putut fi alături de refugiații ucrainieni de pe teritoriul Maramureșului, dar și că din centrele noastre logistice au plecat săptămânal transportul umanitare spre partenerii noștri din Ucraina. Vă mulțumesc pentru tot suportul oferit județului nostru în gestionarea atât a refugiaților cât și a fraților noștri de peste Tisa care luptă pentru țara lor. Trebuie să fim în continuare alături de ei, iar prin acest parteneriat deschis vom încerca să le fim țară de adopție temporară și să le oferim tot sprijinul și ajutorul de care au atâta nevoie. Împreună sprijinim Ucraina.